se aprobó el aumento salarial que se había acordado con los sindicatos laborales, se aprobó eh, segmentado, se aprobó un 13% que entra en vigencia a partir del primero de mayo y el 7% restante entrará en vigencia a partir del próximo 7 de noviembre o del próximo mes de noviembre. Eh, este aumento salarial, eh, pues, deja un sabor amargo en los empresarios que se han opuesto de manera reiterativa al, al aumento o que han solicitado una revisión del código laboral y una reclasificación de las empresas. Este, en sentido general, este es un un aumento salarial muy tímido, un 20%, en comparación con la tasa de inflación, pero es un aumento salarial que debió haberse, todas las partes debieron haberse sacrificado, porque a final de cuentas, quienes vamos a sufrir este aumento somos nosotros los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a sufrir? Ah, las empresas que están en el límite, en el tope, lamentablemente van a incurrir en despidos y eh, las microempresas que son las que soportan la economía. Pues si usted se da cuenta, las grandes empresas no son las que aportan la gran cantidad de empleo a la ciudadanía, sino que las micro y medianas empresas son las que sostienen nuestra economía. Entonces, a partir de este primero de mayo entra un 13%, eh, a partir del primero de noviembre entra un 7%, pero los empleadores ya han anunciado que esto va a ocasionar despidos. Esto puede de que incremente pues los artículos de primera necesidad, ya que las empresas para compensar ese incremento y no tener que despedir empleados, pues algunas incurrirán en incrementar sus costos y a fin de cuentas, pues no se incrementó nada. Quien está pagando ese aumento salarial son, somos los empleados. Eh, es un incremento que es merecido. Nosotros los empleados merecemos un aumento. Pero hay que ser, hay que mirar el trasfondo de las cosas y hay que ser honesto. No nos podemos dejar engañar. Con este aumento de salario unilateral de parte de eh, eh, el Consejo Nacional de Salarios lo, está compuesto por una mesa tripartita que es el gobierno, los sindicalistas y los patronos. Si este aumento, este aumento se hizo solamente con la participación de dos sectores, que fueron los sindicalistas y el gobierno. Pero quien va a pagar este aumento son los patrones, los que estaban en desacuerdo. Y lo que ellos piden es que se haga una reclasificación. ¿Qué significa una reclasificación? Que se evalúe en base a los ingresos que obtiene una empresa y se cambie de renglón. Porque cabe resaltar que la clasificación de las empresas actualmente se hace en base a sus activos. Los activos de una empresa no representan los ingresos de una empresa. Eh, porque los activos representan los equipos que tiene, la infraestructura que tiene, etcétera. Pero los ingresos representan las ventas que está obteniendo. O sea que usted puede tener una empresa con todos los equipos, con todo lo que manda la ley, pero puede de que el público no esté consumiendo sus productos y si no están consumiendo sus productos, pues usted no está facturando. Y aún así, si usted no está facturando, pues usted debe de asumir ese aumento salarial. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esperemos que, que puedan amortizar este incremento, ya que nuestro país no aguanta despidos masivos, ya que esto podría o, o incrementaría los índices delictivos que tiene nuestro país y eso no le conviene a nadie. El gobierno debe venir ahora en auxilio de los empresarios y ayudarlo un poco con los impuestos. Algo de lo que perjudica, muchas, muchas empresas han quebrado con el simple hecho del anticipo. ¿Qué significa el anticipo? De que usted le presta un servicio a Juan cuando usted le emite la factura a Juan, usted tiene que pagar por anticipado esos impuestos. Pero si Juan se toma 120 días para pagarle esos servicios, eh, seis meses, ya usted pagó ese anticipo. Entonces imagínese quién es que no toma crédito en este país. Imagínese si todos sus servicios usted lo vende a crédito. Tiene que pagar el anticipo, tiene que pagar los servicios básicos, tiene que pagar la nómina. Entonces, usted tiene que incurrir en préstamos en la banca privada para poder aguantar hasta tanto usted reciba esos ingresos. Cuando usted incurre en préstamos, usted tiene que pagar intereses por esos préstamos. Ya sus costos operacionales incrementan, porque ahora usted tenía que pagar un préstamo que no estaba contemplado. Entonces, el gobierno debe flexibilizarse en cuanto al anticipo, ya que el gobierno, si está... Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno garantiza que su dinero lo reciben ellos. O sea, que a usted le paguen o no, ya ellos tienen el dinero de sus impuestos. Y peor aún cuando el proveedor o el cliente o el, que, o el comprador es el gobierno. El gobierno dura hasta un año para pagar. Todavía hay personas que vendieron sus terrenos para la construcción de la primera línea del metro en Santo Domingo, que no ha recibido su dinero. Entonces, eh, más adelante vamos a conversar con diferentes empresarios para ver qué opinan, para medirle el termómetro. y vamos a ver cómo también hacemos contacto la semana próxima con el Ministerio de Trabajo para ver qué medidas o qué alternativas pues eh, tiene el gobierno contemplada para que en caso de que ocurran despidos, que ojalá que no, ojalá que no despidan a nadie, para que en caso de que ocurran despidos, pues, ¿cómo van a compensarle eso ellos a los trabajadores que van a ser los afectados o los que van a pagar este aumento? Usted puede tener eso claro y seguro. Los trabajadores son los que van a pagar este aumento, porque la mayoría de empresas debido a la competitividad, los impuestos, los costos operativos, operan en el borde debido a los préstamos que tienen que incurrir para amortiguar o poder mantenerse operando, operan al borde y es un, incluso es un incremento de salario pérrimo, un 20%, un 13%. Según el gobierno, como ha incrementado la economía, como ha crecido, pues debería ser un aumento mayor, porque si, si la economía está creciendo, las empresas tienen que crecer, los empleados tienen que crecer. Entonces, vamos a ver el desenlace de este tema. Esto va para largo, ya que, pues, me imagino que a partir de hoy, pues viene el replanteamiento, ya que la nómina del 15, según la aprobación del salario mínimo, ya los empleados deberían reflejar este incremento de salario. Eh, esperemos que no le afecte a nadie, esperemos que no seamos los trabajadores que pues auspiciemos este incremento salarial. Vamos a ver el video, las imágenes del ministro de Trabajo cuando se apoyó o cuando se aprobó este incremento salarial para que podamos tener una idea de la reclasificación que se llevó a cabo y cómo van a quedar cada empresa eh, en base a su clasificación. Vamos a ver las imágenes. José Ramón Fadul anunció la ratificación del 20% de aumento para el salario mínimo de los trabajadores del sector privado no sectorizado. Pero lo hemos dividido en la partida de un 13% ahora y un 7% el primero de noviembre. Digo, y un 7% el primero de noviembre. Este vigente del primero de mayo al 13%. O sea que hemos ratificado el 20% y no tiene que volver por eso el Comité Nacional de Salario. El ministro de Trabajo explicó que se tomó esta forma a solicitud de las MIPIMES con el fin de readecuarse ya que la carga es muy pesada para esas empresas. Pues la micro pequeña empresa que nos solicitó que le diéramos tiempo para la readecuación de sus empresas, porque ello puede ser una carga muy pesada, producir en términos inmediatos de una sola partida del 20%. Y como queremos combatir el problema de la informalidad, que no en un 56%, nosotros queremos llevar la informalidad a la micro, pequeña empresa primero. Nosotros estamos dando esos paso. Con la primera partida, la escala salarial queda de la siguiente manera. Para las empresas pequeñas, el salario será de 8.862 pesos, 10.000 para las medianas y 14.546 para los grandes establecimientos del sector. En tanto, Fadul dijo que las mesas técnicas tratarán la reclasificación de empresas y el código laboral.